Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, mesmo que ela queira, mesmo que ela queira. Nem sua ovelha amansar o seu lobo, se não se perde o jogo, se não se perde o jogo. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, mesmo que ela queira, mesmo que ela queira. Nem sua ovelha amansar o seu lobo. Se não cê perde o jogo, se não cê perde o jogo do mal e do bem, do bem e do mal. O equilíbrio do tal é fundamental, do mal e do bem, do bem e do mal. O equilíbrio do tal é fundamental, meu bem, muito bem faz o mal sem igual, meu bem, muito mal, faz um bem sem olhar a quem, meu bem, muito bem, faz o mal sem igual, meu bem, muito mal, faz um bem sem olhar a quem. Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha, mesmo que ela queira, mesmo que ela queira. Nem sua ovelha amansar o seu lobo, se não se perde o jogo, se não se perde o jogo do mal e do bem do bem e do mal. O equilíbrio do tal é fundamental. Do mal e do bem, do bem e do mal. O equilíbrio do tal é fundamental. O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio do tal, o equilíbrio equilíbrio do tal, o Equilíbrio é fundamental. É fundamental o equilíbrio do tal. O equilíbrio do tal é fundamental. Meu bem, <laughs> muito bem. Faz o mal sem igual. Meu bem, muito mal. olhar a quem? Meu bem, muito bem. Faz o um mal sem igual. Meu bem, muito mal. Faz um bem sem olhar a quem. O equilíbrio do tal, o equilíbrio do tal, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio total, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio total é fundamental, é fundamental.